हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट को लेकर के है और जावास्क्रिप्ट में हम वाइल्ड लूप का यूज देखेंगे जी हां दोस्तों वाइल्ड लूप कैसे लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में और इसके बाद फिर मैं आपको डू वाइल लूप के भी बारे में बताऊंगा लेकिन फिलहाल आज की ये वीडियो जो है वाइल्ड लूप की ही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लूप ठीक है तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस मेरे पास मौजूद है अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस ना हो नोट पैड भी हो तो आप उसी पर ये कोडिंग कर सकते हैं इजिली ठीक है तो यहां पर कोडिंग स्टार्ट करता हूं सबसे पहले क्योंकि एचटीएमएल के अंदर ही एम्बेड होगी हमारी जावास्क्रिप्ट तो यहां पर मैं क्या करता हूं लिखता हूं डॉक टाइप एचटीएमएल ठीक है तो ये लिख दिया डॉक टाइप एचटीएमएल और फिर नीचे एचटीएमएल लगा लेते हैं ठीक है इस तरीके से लिखा मैंने एचटीएमएल और फिर डायरेक्टली मैं बॉडी लगाता हूं यहाँ पे हेड नहीं लगाता मैं सीधा बॉडी लगा लेता हूं तो ये बॉडी टैग का यूज भी हमने कर लिया अब देखिए बॉडी टैग का यूज करने के बाद यहां पर हेडिंग आपको क्या दिखाई पड़ेगी नीचे हेडिंग जो दिखाई पड़ेगी वो चीज यहां पे दे दीजिए लाइक यहां पर हम चाहते हैं कि हेडिंग दिखाई पड़े तो ये टू कर देता हूं अगर वन आप लगाते हैं तो ये काफी जो है आ, बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट जो आप को ब्राउजर पर डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट काफी बड़ा हो जाएगा दैट्स वाई यहाँ एस टू ही लगा लेते हैं और यहाँ पर चूंकि वाइल लूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वाइल लूप दे देता हूँ इससे पता लगता है कि हम वाइल लूप का ही प्रोग्राम बना रहे हैं या बना हुआ है ठीक है तो ये हमने दे दिया एच टू ठीक है एच टू इस्तेमाल कर लिया अब नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट टैग लगा लेना है और उसके भी पहले पैराग्राफ आईडी लगा लेते हैं तो ये लगा लिया पैराग्राफ आईडी और पैराग्राफ आईडी में जो भी आप नाम देंगे वही जो है आपको नीचे भी देना होगा तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेमो डेमो नाम दे दिया आप कोई भी नाम दे सकते हैं रिलेटेड होना चाहिए ठीक है तो ये डेमो दे दिया और अब नीचे आकर के हमें स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेना है चूंकि जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट टैग तो लगाना ही पड़ेगा तो ये स्क्रिप्ट टैग लगा लिया हमने स्क्रिप्ट टैग को लगाने के बाद अब यहाँ पर एक आ, बना लेता हूँ टेक्स्ट नाम से वेरिएबल तो ये टेक्स्ट नाम से बना लिया हमने और यहां पर क्या करता हूं ना इज इक्वल टू डबल एंटेड कॉमा ओपन फिर क्लोज ऐसे कर देता हूं फिर इसे टर्मिनेट कर देता हूं फिर एक बनाता हूं ठीक है और इस बार मैं बनाता हूं आई नाम से और आई में क्या स्टोर कराऊंगा आई में स्टोर करा देता हूं जीरो ठीक है और इसे टर्मिनेट कर देता हूं तो आई में जीरो स्टोर करा दिया और फिर टर्मिनेट कर, कर दिया हमने अब हम यहां पर वाइल लूप लगाते हैं तो ये वाइल जो है वाइल जो है ये कीवर्ड होता है ठीक है कीवर्ड जैसे कि फेसबुक आप सर्च करते हैं ना तो फेसबुक पे जब भी सर्च कीजिएगा तो पहले जो है हम लोग जब यूज किया करते थे 2008-9 में तो उस समय काफी नया था फेसबुक हालांकि 2003-4 में प्रकाश में आया था फेसबुक तो उस समय जो है क्या होता था कि पूरा फेसबुक टाइप करना पड़ता था उस समय आरकुट काफी पॉपुलर हुआ करता था तो हम लोग आरकुट भी चलाते थे फेसबुक उतना पसंद नहीं करते थे लेकिन आगे चल करके फेसबुक ज्यादा पॉपुलर हो गया और फेसबुक जो है अब खाली कीवर्ड लिखने से हो जाता है खाली एफ टाइप कीजिएगा गूगल पे तो फेसबुक खुल करके आएगा जाएगा तो इसे कहते हैं कीवर्ड ठीक है तो वाई भी एक कीवर्ड है अब बात कर लेते हैं I is less than I is less than यहां पे कर देता हूं 12 ठीक है तो ये आई इज लेस देन 12 कर दिया हमने ठीक है यानी कि हमने यहां पे कंडीशन दे दी तो ये वाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन दे दिया और वाइल लूप की बॉडी को बना लेंगे करली ब्रेसेस से तो ये करली ब्रेसेस से वाइल लूप की बॉडी बना ली हमने और अब यहां पर हम क्या करें यहां पर लगा लेता हूं प्लस ठीक है और अब यहां लिखता हूं इज इक्वल टू ठीक है और इज इक्वल टू लिखने के बाद और ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेक टैग को हमें रखना है डबलेटेड कॉमा में और फिर यहीं पे डबलेटेड कॉमा क्लोज भी कर देते हैं ठीक है ये तो उसका सीधा लिख देना है प्लस आई ठीक है आई ही लिया था तो यहां पे लिख देना है प्लस आई और इसे टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट करके जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर यहां पर करना होगा इंक्रीमेंट ठीक है इंक्रीमेंट यानी एक-एक करके बढ़ता चला जाएगा ये तो ये इंक्रीमेंट कर दिया हमने और इंक्रीमेंट करने के बाद लूप की बॉडी जो कर्ली ब्रैकेट से बनाई थी उसको क्लोज कर दीजिए क्लोज करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो अब वो यहां पे देना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट तो जैसे मैं लिख रहा हूँ चूंकि जावा स्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी टाइप करना होगा बाई आईडी तो आईडी की आई भी कैपिटल रहेगी ये बात ध्यान रखिएगा और इतना लिखने के बाद यहां पर चूंकि हमने डेमो दिया है वहां पे नाम ये क्या दिया था डेमो दिया था तो यहाँ पर ऐसे ही डेमो लिख दीजिए आप ही ठीक है तो ये डेमो आ गया और अब इस डबल कॉमा को क्लोज कर दीजिए बस हो गया और यहाँ पे दे देंगे डॉट इनर और यहाँ पे लिख देंगे एस तो एस कैपिटल लेटर्स में होगा ठीक है ये कर दीजिए और ये करने के बाद इज इक्वल टू एक लिया था हमने टेक्स्ट तो यहाँ पर टेक्स्ट ले करके और यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देंगे इस तरीके से हो गया काम अब यहाँ पर लाइन वाइज अब क्लोज करने का काम है तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूं इस तरीके से ये स्क्रिप्ट हो गया क्लोज फिर यहाँ पर बॉडी को क्लोज करूंगा इस तरीके से तो ये बॉडी भी हो गई क्लोज और अब एट लास्ट HTML को भी क्लोज कर देंगे तो ये HTML भी हो गया क्लोज यहां से जाकर के अब इसको सेव करने की बारी है तो यहाँ पे सीबैस पे जाता हूँ सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं और इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ ये डेस्कटॉप पे गए और यहां पर मैं दे देता हूं L double P loop one dot S T M L dot S T M L लगाना जरूरी है एस टी एम एल यानी कि वेब ब्राउजर के फाइल की एक्सटेंशन होती है ये ये हमने कर दिया इसको सेव अब इसको रन करवाने की बारी है तो यहां पर आता हूं देखता हूं सेव हुआ है या नहीं ये देखिए ये सेव हुआ है डबल क्लिक करते हैं इसको रन करवाते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये रन हो नहीं रहा है तो आइए देखते हैं प्रोग्राम लिखने में कहां गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं लिखने में गड़बड़ी हुई है तभी ये रन नहीं हो रहा है ठीक से ओके तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये गड़बड़ी हुई कहां से है तो यहां पर पैराग्राफ आईडी हमने सही लिखा है ठीक है और पैराग्राफ आईडी के बाद फिर नीचे यहां पर देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये आई कैपिटल हो गया है जिसके चलते ये काम नहीं कर रहा था तो आई को स्मॉल ही रखना है बस हो गया काम हमारा ये हमने प्रोग्राम बना लिया है अब यहां पर आए और फिर ये इसी को रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप यहाँ पर आकर के यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो भी ये चल जाएगा तो ये देख सकते हैं 11 टाइम ये प्रिंट हो रहा है कारण क्या है 11 टाइम प्रिंट होने के पीछे कारण ये टाइम प्रिंट होने के पीछे कारण ये है कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर हमने दिया हुआ है i is less than 12 less than 12 का मतलब 11 टाइम हुआ अगर हम यहां पे इज इक्वल टू भी दे देते हैं लाइक like देखिए यहां पे इज इक्वल टू भी दे दिया अब इसको सेव करता हूं सेव कर लिया अब इसको रन करवाना है तो इसको यहीं से मैं रिफ्रेश कर देता हूं ये प्रोग्राम जो चला है अब देखिए ये 12 टाइम प्रिंट होगा तो इज इक्वल टू भी दे दिया ना जिसके चलते ये 12 टाइम प्रिंट हो रहा है ठीक है अब इसी तरह से कुछ और भी चेंजिंग करना चाहे इसमें तो करके देख सकते हैं लाइक यहां पर देख सकते हैं ये जो i is less than equal to 12 किया है आप 13 14 फोर्टीन कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे लाइक यहाँ पर मैं अगर कर देता हूँ फाइव तो ये सिर्फ फाइव टाइम ही प्रिंट होगा ठीक है और अगर इज इक्वल टू हटा दूंगा तो फोर टाइम प्रिंट होगा तो ये सेव कर लिया हमने और इसको अब रन करवा लेते हैं तो ये यहाँ से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखिए फाइव टाइम ही प्रिंट हो रहा है तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी कि वाइल लूप कैसे काम करता है तो इसका यूज कर सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video